脚踢不会翻胯，这个方法最快速解决你的问题。看一下，谢教练做一个错的直上直下的那样踢，伤！哎呦我的妈呀！对这种感觉，再来一个伤！对这种感觉，你看他的脚尖实际没转呢，跟他描述你脚尖转或跨翻，实际很难打通他的大脑。所以你要怎么办？你要把把扔了。 来，照我的腰，轻轻来一下。嘣！你看，哎，抓住他的腿。这个时候，现在双手护头，看很重要细节点啊，膝盖朝天，然后呢，脚尖四十五度向这边，不是直直的冲前。模拟扫踢斜线上步，是这么斜线四十五度的。OK，这个时候他做甩手和脚尖转动是同时的，你不用说那么多话，你甩一下，转过来，走，走。哎，他做对了妈，吗？ 真是太遗憾了，但是很多人是做错的，但没有关系。比如说错怎么错，不甩手直接转，好，别动啊，别动啊，把手给我，把手给我哈。这个时候要保证来一个细节，大腿几乎是一条直线。比如说他屁股撅一点，他撅一点屁股，哎，看，哎，拍过来，哎，直直线，给一条直线，看一条直线，这两点一条直线，小腿无所谓，小腿膝盖略微有点弯曲这是非常好的。然后呢，你看他的脚尖这个时候是冲他后方的位置，这种感觉看到了吗？好，下面回归到刚才的动作，对，好。 给我反复五次，看走，一，二，来快速，三，四，五，停，停在这儿别动，看所有的过程中，谢教练或你的学员或你要保证脚尖看斜线四十五度，再冲后转，再回到四十五度，千万不要强迫症，说把脚尖非要转向前方。当他能完成这个翻胯动作，来，给五次，来快速，一，二，三，四。 好，就是再扫踢走上步，嘣，OK，这一般来讲是没有问题的，非常简单的方法，这是给你一个非常简单的行为引导，甚至话可以说的很少。